reborn Y en ese morir y volver a nacer me siento como que hubiera dejado una mochila de 100 kilos atrás. Eso es lo que hace la planta. Hace un trabajo interior y exterior, corporal y espiritual. Siempre la curación ha sido corporal, pero el chamán hace el trabajo espiritual. Un verdadero chamán debe saber preparar la ayahuasca. Se revive un poco de forma amplificada lo cotidiano como si de golpe me hubieran inyectado energía. Es como que, no sé, era otro mundo. Mundos muy, muy, muy diferentes del mundo que te rodea. Es una llave para abrir la expansión de la conciencia. Te va entregando puertas, pero depende de uno, como cualquier planta maestra, abrir esa puerta y entrar. Y ya espíritus como me asustaban, yo no quería, no quería verlos. sometimes it would just sh shoot up and I would envision myself traveling to some other planet. The visions are more vivid, even more vivid than, than most dreams. That it has the ability to lower psychological defenses so that people are able to access long repressed, repressed memories. You glue these two plants together for a long time and uh, then you drink it down. It doesn't necessarily taste great. Coffee that makes people throw up or purge, but it also has a visionary effect. Personal memories arise, new connections between thoughts are made. Psychedelic substances can reveal the core beliefs that you have, and they can also show you that there's a truer, more authentic self underneath all that. Es como si despertar algo dentro tuyo. Esa es la sensación. sí, yo sabía esto. Ayahuasca forces you to learn more about yourself. One memory after another was shown to me of situations in my childhood and later life. They open people up and they put you in a very receptive and suggestible state. Salud Las plantas maestras como abuelas son, tienen gran cariño y también rigor. Por la Pachamama brindan su amor que se nos derrama desde el Creador.